έχει βοηθήσει τους απατήστα, τους έχει συμβουλεύσει στις διαπραγματεύσεις τους με την ε, κυβέρνηση του Μεξικού ε, και έχει πρωτοστατήσει κιόλας και στην ε, δημιουργία του Λαϊκού Πανεπιστημίου της Ουνιτιέρα στην Οαχάκα. Σας παρακαλώ ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Κουστάβο Εστέβα. Buenas tardes, gracias por dejarme entrar en la asamblea. Eh, estamos juntos, yo me siento muy cerca de usted. Muy bien. Quería decirles una de las cosas que parece importante comentar. Es que sentimos un parentesco claro con lo que pasa hoy en Grecia y lo que nos pasó en México en los años 80 y lo que hicimos en Oaxaca en el año 2006. Πάλι, πάλι, για. Νιώθουμε πολύ κοντά σε, σε εσάς και σε αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα και μας ε, θυμίζει πάρα πολύ αυτό που συνέβαινε στο Μεξικό τη δεκαετία του 80. Vale, puede seguir. Lo que se planteó en eh, todos los países latinoamericanos en los años 80, lo que se llamaba entonces ajuste estructural, es muy parecido a lo que se quiere imponer hoy en Grecia. Αυτό που συνέβαινε <clears throat> στι χώρε τη ε, Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 80 και όλε οι περικοπέ οι κοινωνικέ ε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Γεια. Cuando se acumulaba la deuda mexicana y se debía cada vez más dinero. Se decía que era evidente que México no podía pagar la deuda, pero que la iba a pagar de todas maneras. Όταν συσσωρεύτηκε το χρέο στο, στο Μεξικό, ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό το χρέο στο Μεξικό δεν μπορούσε να το πληρώσει. Ε? Lo que esto significó en la práctica es que efectivamente no pagamos la deuda específica, pero entregamos el país. Esa era la forma de pagar la deuda, entregar el país. Γεια. Ninguna de las fórmulas de pago de la deuda resolvía los problemas. Γεια, γεια, γεια. Ε, και ουσιαστικά η αποπληρωμή αυτού του χρέους θα ισοδυναμούσε με την κατάρρευση. Με το να πουλήσουμε ουσιαστικά τη χώρα. Το υπόλοιπο το χάσαμε γιατί... Ναι. Eh, Que ninguna de las medidas perdona, perdona, de la perdona. deuda ¿Puede hablar resolvía un los poco, problemas. perdona, un segundo, ¿puede hablar un poco más despacio y, y- y más cortas las frases para poder traducirlas mejor? Muy bien. Em, decía que la experiencia de los años 80 es una deuda en proporción semejante a la de Grecia que Ya. no se podía pagar y que se transformó en una forma de sacrificio de la gente y entrega del país. Yeah, yeah. Το, το επίπεδο του χρέους στο Μεξικό εκείνη την εποχή ήταν ουσιαστικά περίπου στα ίδια επίπεδα με το χρέος το σημερινό ε, το ελληνικό και αυτό πρακτικά ουσιαστικά ισοδυναμούσε μια τρομερή θυσία του μεξικάνικου λαού απέναντι σε αυτό το χρέο. Θα, θα, το, θα το αποπληρώνουν ουσιαστικά θυσιάζοντα ολόκληρο το μεξικάνικο λαό. Γεια. Σύγχυση. sigue. Se hablaba entonces también de crisis, era nuestra crisis, pero sabemos ahora que esta crisis, como se dice hoy en España, no es crisis nuestra Και η ίδια κρίση που υπήρχε τότε και δεν είναι στο Μεξικό με την κρίση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν είναι κρίση οικονομική αλλά είναι μια καθαρή εξαπάτηση του, του λαού, του μεξικάνικου τότε και του ελληνικού σήμερα. Που seguir. Eh, quizás eh, lo más importante de nuestra experiencia es saber que los gobiernos no pueden resolver este problema. Ίσως το, το πιο σημαντικό ε, αυτής της κατάστασης είναι ότι είναι, είναι η γνώση, είναι η γνώση του, γεγονός, του γεγονότος ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι ικανές να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Yeah. No es cierto que cambiando a una persona o cambiando a un partido, cambiando a una composición del... Αυτή η εμπειρία ε, που έχει υπομείνει, που έχει υποφέρει ο μεξικάνικος λαός, είναι αυτή η οποία έχει φέρει, έχει φέρει τα πράγματα, όχι έχει φέρει τα πράγματα. Εξηγεί, ναι, ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει σήμερα. Yeah. Explica en primer término el levantamiento zapatista. En 1994 los zapatistas fueron los primeros que dijeron este esquema es inaceptable. Yeah. Αυτή η κατάσταση ήταν η, η κατάσταση η οποία ενέπλεξε του Ζαπατίστας και την εξέγερσή του το 1994 που ουσιαστικά είπαν, ήταν οι πρώτοι που είπαν ότι ε, αρκετά πια δεν πάει άλλο. Sí. Eh, decir basta no era solamente decir basta a un gobierno o a un partido, era decir basta a una política y al régimen político y económico que estaba atrás de esa orientación. Yeah. ότι αυτό το φτάνει πια δεν ήταν αποκλειστικά να φτάνει πια απέναντι στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά ήταν να φτάνει πια γενικότερο απέναντι στο οικονομικό και πολιτικό καθεστώ ε, που υπήρχε γενικότερα. ahora tenemos que pasar a la respuesta. El principal producto de lo que llamamos política neoliberal es batallones de descontentos en todo el mundo. Eh, ε, but Η, η απάντηση είναι ότι το, το, κύριο, το κύριο προϊόν, το κύριο... ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος του, νεο, του, του προϊόντος των προϊόντων του νεοφιλελεύθερου ε, συστήματος που εξαιτία αυτού υποφέρει πολλοί κόσμος. Εσύ. οι ε, estos batallones de descontentos hoy ocupan plazas en todas partes plazas públicas, y estamos discutiendo en todas partes qué cosa es lo que hacemos Sí. con la acción de la gente. Όλες αυτές οι, οι μη ικανοποιημένε μάζες ε, καταλαμβάνουν ε, πλατείες και δημόσιους χώρους σε, σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη χώρα και ουσιαστικά θέτουν επιτάπητο στο θέμα του τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Sí. Esto lo hicimos aquí en Oaxaca en el año de 2006. Α, ήδη από την ΟΑΧΑΚ αυτό το πράγμα σημαίνει από το 2004. Έξι, έξι. Έξι. de todas las Για τέσσερι ολόκληρου μήνε καταλάβαμε κυβερνητικά κτίρια και δημόσια κτίρια και δεν επιτρέψαμε, δεν αφήσαμε την, να εμφανιστεί την ύπαρξη της ίδιας αστυνο- της αστυνομίας. Sí. En esos cuatro meses, una organización de derechos humanos reportó que no habiendo policía, había menos asaltos, menos crímenes, menos problemas que en los 10 años anteriores. Sí. Ότι... Cuando la gente en sus manos sí. el control de la realidad social. Ότι κατά διάρκεια αυτών των μηνών μια μη κυβερνητική οργάνωση έβγαλε ένα πόρισμα τέλο πάντων το οποίο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών που δεν υπήρχε αστυνομία, δεν υπήρχαν κλοπέ, δεν υπήρχαν βιασμοί, σκοτωμοί σε σύγκριση με τα προηγούμενα 10 χρόνια. Es una historia larga y compleja y como se pueden imaginar, podría pasarme horas